go! Pues, pues, pues, ayo re Ayo Facebook, bareng kami grup BMK Pasuruan bersama Kade Pak Muhammad Yudi اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسافر ذكرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل لا dikrun aja aí. اللهم ارحمنا وأنت غفار الذنوب Yeah.